¿Has dejado de fumar y estás harto del cigarrillo electrónico? Tenemos la solución. El cigarrillo imaginario. Sí, sí. Imagínate que tienes un cigarro. Inspira profundamente y expira. Vuélvelo a hacer y notarás cómo tus pulmones se llenan de aire.